Thank you bal, bal, bal, bal. yeah. Yuk. Dibuang sih. Yuk. Mau sepak tapi nggak kena. 没回，有回一个给他，大家回。 Hebat. 해봐. Eh, main mobil-mobilan nggak? Hmm? Nggak. Itu apa? Truk ya? <laughs> Kok disimpan? Hah? Ya. Udah, udah siap mainnya. Iya. Smile là cái eh, ngambek ya Kecian Banting. Gak boleh banting ya Ini Agustin Nah Agustin Kasihan deh. Gak ada mainan. Ebrik gak ada mainan. Iya, jauh lagi mainan. Hmm.

Monica is holding an iguana. Chicken is holding a crocodile. And is holding a snake. Okay. Hi. Hi. Hi. Hantar aja. Adrian. Gusti mau jajan nambahin lagi ya? Iya. I Mau Yo, yo mana? Yo mana ini? Eh. hati ya.

dibuang Cece ambil thank you say thank you pilek-pilek ya kan jadi marah loh kayak es krim loh Ayo. Ya. Eh? eh? Mau? Eh?